One 7 one uh, around دي 4 بي جو بالجهه الاخرى بالجهه الاخرى نايس لونج وان لونج بس انت انا يا تو فيس دي اسكت لك اخويا هولد اصاحبي اسكت هولد اسكت والله عاوتاني اي سوير وان اكس بي ولا عم بقى يحكي اسكت 1 HP, keep still alive, 1 HP, still alive. شو شو شو زي فور بيجي والايزي كيز الله والله حتى زي فور بي لاكي زي فور بي لاكي جبت وان تاب يا نوب فور بي شفا فيري لو فيري لو شيت ديت واو واو واو انلاك جي فور بي شاف ولا ما عطر حالو وانا خلاني له Oh my god! See? in, uh, seven. Uh, wait, is this? No! One's in four and one's gonna I'm be in so two. sorry. God, unlucky, bro. It's so unlucky. My reaction time is nice horrible. Shot. Nice shot you say you go A? What are you in B? It's B. Uh, I have the enemy here, 13 containers. It's here, it's here, it's here. Got it, got it. Guys, Mahab not push, please. نايس good job ولو وقتي ما بقلش ولا ظروفي ما تخليش هكسا ليجندري ايس Where are from, guys? I've been feeling like the man, this shit going how I plan, ayy, yeah I've been stacking up the bands, counting shit up in advance, yeah Voices in my head said I could do better, but Big Sean just told me to stick to the plan Flows too out, I'ma need me a fan Working non-stop, you can see in my hands, cause I just been doing the most Y'all niggas doing the least, hardest one up in the...